бардана шу шықты кербұлақ ауданындағы елді мекен тұрғындары бүгін президент күндеу жолдады көп жылғы жер дауы көптің игілігіне шешілуіне ықпал етуін сұрайды бұрынғы округ әкімі қызметін асыра пайдаланыпты инвестиция тартады деп икемдеп мың гектар жерді әкесіне әперіпті бірақ ол э, құр желі болып шықты жобаның жұрнағы да жоқ дейді белсенді топ өкілдері ақорда алыс бүгін өкпе талаптарын әлеуметтік желіге жүктеді жерді елге қайтарып берулеріңізді сұраймыз жер елге қайтарылсын ба ауылдастар қайтарылсын қайтарылсын қайтарылсын тұраушыдан туысың болсын дей ме ауылдың экс әкімі сегіз жүз бас ірі қара малға сүт фермасы салынады деп жұртты сан соқтырыпты он емес жүз емес мың гектар жерді туысына алып беріпті қырық адамға тұрақты жұмыс орны болады деп иландырыпты айтқаны айтқан қайырлы күн қазақ елі баршаңызға сәлем әдейі жаңағы видео арқылы көңілдеріңізді аударғым келді қасым жомарт кемелұлы сенің жаңа қазақстаның жаңа қазақстан емес былықстан болып жатыр былықстан бұл ә, бір ауылдың ғана жағдайы бүкіл ауданды егер тексерсек осындай жағдайлар кеше қолындағы мүмкіндігі барлар бүкіл жерді бүкіл жерді емденіп ап кешегі қаныңды қаңтарды да осындай әділетсіздіктің нәтижесінде басымыздан өткірдік егер де шындап заңды орындалуын бұна э, мүмкіндік жасамасаңыз ертең көтеріліс болу әбден мүмкін біздің кербұлақ ауданына келген жаңа әкім қанат есболат бір қарасаң жұмыс істеп жатқан сияқты бірақ та ол ә, нақты іс істеп жатқан жоқ заң аясында заң аясында деп ол да ана екі мың жиырмасыншы жылғы моншадағы жағдай елдің бәрінің есінде қазақстанның Мен ойлағам, тек қана Кербұлақ ауданында ғана ұйымдасқан қылмыстық топ қой десек. Міне, қана, қанат өзі де сондай ұйымдасқан қылмыстық топты басқарып та кеткен сияқты. Мен Ақпаның 20-ларында айтқан болатынмын. 20-ларында айтқан болатынмын. Желіге шығарғанмын. Кербұлақ ауданы Жетісу облысының сайлаудан бір ай бұрын депутаттарын сайлап қойды деп сол мен хабар бергеннен бері бір айдың ішінде үшеуін ғана өзгертті оны сонда 70-80 процент бәрібір сол өздерінің адамдары келгенде сол сияқты мүмкін бір екеуіне ауыз бастырғы үшін тағы бірдеңке үшін негізінен біздің ауданды менің ойымша бір жолата бекеевтер отбасы жекешелендіріп алмақ ауру малдар ауыр таратып жаттыған оларды солтүстік қазақстаннан алып келіп жатыр кеше біраз анықтағаным анықтадым сөйтсем төрт жүздей басты тіркемей отырған малдар ауру малдар тіркеліпті уже бәрі жазылып кетті дейді бұл не деген құдірет мысалы менің өз басымның ана қар жауғаннан кейін егістікке жайылған арқасында деп ойлаймын 27 жеті биемнің 24-ті құлын тастады ондайлар қаншама егер одан да қазақ халқын құртам назарбаевтың қазақ халқына деген жаулығын ары жалғастырам қазақ мемлекетінің түп тамырына балта шабам десеңіз онда оны ашық айтыңыз әйтпесе түбі қанды қырғынға алып келе жатырсыз елдің жерін тартып алу өтірік құжаттар жасау қолында билік болғандықтан бәрін жасай аламын деп ә, не бермеу рас мүмкін арғы тамырында бізде кербұлақ ауданында келген ана басшылар мысалы алдан бекеев менен бағдат әлиев қанша ауылдың тұрбаларын өткізіп жіберді орнына сапасыз тұрбалар салып оның алдындағы нұрбай да солай тілеуіп. ой ертең бітеді бір сүгіні бітеді деп ана ұйықтап қалатын сенаторыңыз сарыбаев анау мына кеп отырғаның мынау өсте беретін болса ертең халық әбден ашынады ревизия жіберулеріңізді талап етемін ревизия бізді де кіргізіңіздер ревизияның құрамына нақты сұрақтарды қоя аламын мен естіп жатырмын бүгін 2007 жылдан бері жасалғанда үш рет құжат ауыстырылды дейді тек қана бір жақты заңсыздық қана заңсыздық қана тағы да заңсыздық жұмыс істейтін әкімді беріңіз қанат есболат отставкаға кету керек ибекеевтердің үстінен ревизия құрыңыз ауыр малдар әкелуі елдің жерін тартып алуы ол өтірік әңгіме емес жоқ әлде біз қырылуымыз керек пе бұл тек қана жетісу облысы емес бүкіл қазақстанда болып жатқан жағдай экология су мәселесі міне сәрізікте қырғын болып жатыр ауыл қырғының су суға бөлінген жаңағы жүздеген миллиондарды жеу сол үшін неғу міне жаңадан келді жүнісбеков деген үстінен қылмыстық іс қозғалған екен оны мында бізге әкімнің орынбасары болып келді ауданға ол өзінің адамдарын әкеп біздің суда істеп отырған адамдардың бәрін қуып өйткені өздерінің ғана шібжегілері келеді тағы да қайталап айтамын менің ойымша біздің кербұлақ ауданын бекеевтердің ұйымдасқан қылмыстық тобы басқарып отыр бәрі соған жалтақтайды әне 100 мың долларды беріп Ақса қалдың машарбетовтің жерін тартып алды 10 рет сот болды бәрібір берілген жоқ шындыққа жеткен жоқ өйткені ол кезде азамат жылқыбаев Назарбайыптың кеу боласы, естуімше қайрат бекеевтің үйінде квартирада тұрыпты талдықорғанда қысқасы бірге ал қазіргі келген облысымыздың әкімінің өзі әлсіздік көрсетіп отыр а батал бірге болған сияқты бұрынғы әкім қашанғы осы жалғаса береді қасым жомарт кемелұлы осы үндеуден кейін ауылдастарым дейін бе жерлестерім дейін бе кербұлақ ауданының тұрғындарынан қат не қоңыраулар шалынып жатыр сіз неге ә, қайрат бекеевтің ә, еш сыймаған дейді ә, сөз дейді прокуратурадан қуылған дейді министрлер ә, президент аппаратынан қуылған ұлын қоғалы ауылдық округына әкім қылмақ дейді халық сайлайды деген бос сөз дейді бекеевтер онсыз да лаңдап болды ғой дейді осыдан үш жыл бұрынғы сатып алған жетпіс сиыр түгел қырылып қалған дейді ә, мың сиырға жеткіземін деп жатыр дейді тіпті одан да көп дейді ол ауыр малдар онда біздің нені жер, жана жетісудың ең інжу маржан жерін жоқ қылады ғой аурудың өзі ақ жаңағы ауру малдардан тараған ауру жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді оның бәрі шындыққа да келеді ал енді мен өзім тұрып жатқан шаған ауылында кербұлақ ауданы жетісу облысының бұрынғы басшылары өздерін судан ақ сүттен таза қылып көрсетіп жүрген таудың етегінде бұрын кеңес кезінде совхоз болып тұрған кезде жүздеген гектар жерді суаруға арналған карчукеге тоспаның бүкіл құбырларын қазып алып кеткен неге айтпайсыз дейді шындығында да ұмытып кетіппін олар жай ғана қазып алып кеткен жоқ жаңа дуанбеков жомарт қазған жерді мен қалдырып кетті ол жерге ертең малдар түсіп өліп жатқан жағдайлар да бар мұндай бұлықтар жетеді Остан үш жыл бұрын бекеев жоламандағы әлем банкта тұрған алдан фрегаттарды түгел қиратып тастаған енді мына жерді суармал жасатып мына жерді суармал жасатып кейбір жерлерде көз алдап кетеді екен осының бәрін тексеру керек қашанғы қалықтың байлығын оңды солды шашамыз жемқорлардың өңешіне тығып сонда шындығында да бекеевтер мына кербұлақ ауданын жекешелендіріп алайын деп жатыр осыған жауап беріңізші ұрлық мал ұрлығы мал ауруы іш тастауы одан кейін жалған құшаттар жасау ондай да хабарлар келіп жатыр жаңағы Өтір конкурс конкурссыз былай беру мына келіп, жатқан келіп отырған істеп жатқан жаңа әкіміміз. сол бекеевтердің адамы екен ана суға деген бөлінген миллиард миллиондарды бөлу үшін әне бұрынғыларды қуып жіберіп жаңадан адамдарды бөлісіп жеуге олар анау балқаш жақтан қуып келген екен онда мен естіп жатырмын сізге өзіңізге де қат жолданған екен жаңағы бақанастан тура біздегідей опг нүсипов фархат дегеннің несі көріп отырмын біздің ауылда жетістіре ме келе салып жаңа жанат деген өткенде комиссияда жүз сиырдың 25-ші тастау керек ол заңдылық деп мүмкіндігінше жоқ қылуға тырысты бірақ іш тастауы уланып өлу ол шындық мейлі халық мойындамаса мойындамай ақ қойсын мен өзім үш жыл болды төлей алмай жүрмін қашанғы өстіп жалтақтап отырамыз қасым жомарт кемелұлы істей алмайсың ба орныңды босат Әне, сәлем өтеген өтен деген ағамыз алты мен бәрін түзеймін дейді анау бөдегі қарапайым жұмысы жігіт Бағдамаларына қарасаң ана премьер министрдің алдан Сымайлықтың орнын ақ басатын адам астанадағы жұмамұрат Мұрат де сондай сондықтан сейтін адамдарға мүмкіндік беріңіз жастарды сөзінде емес іс жүзінде айта берсе сөз көп бірақ мынау бағанағы келіп жатқан не деген тағы да осы жасап отырмын байырғы қазақ жері қазақ халқының ғана меншігі басқа ұлттарға қамқорлық жасағанымызға кірәліміз бе ата бабамыздан алған мұра сатылмайды жеке кешеге бермейді деген сөз жалға да берілмейді жалға беру уақытша меншік құқы беру кепілге қойылмайды тек қана пайдалану құқы нақты істейтін адам әр ауылды ауылды өз жерін өздері игере алады қашанғы біздерді мүгедек көресіздер біз мүгедек емеспіз еңбек етуге қабілеттіміз Өзіміз өзіміз қамтамасыз етеміз экспортқа да шығарамыз ертең мейлі ет өнімдері болсын мейлі сүт өнімдері болсын мейлі қымыз болсын мейлі шұбат болсын неге мүмкіндік бермейсіздер тек қана ана үйтеміз бүйтеміз инвестиция синвестиция бірдеңке сірдеңке сөйтіп әйтеуір ақшаны жеуді ғана тоқтату керек қой естіп жатқан шығарсыз тек қана бір қаланың оқу бөлімі миллиардтар жеген масқара ғой талдықорғандағы міне біздің сарыөзекте де қашаннан бері міне су деген Мен тағы да миллиард екі миллиардтай ақша бөлінді дейді рас болса соны жеу міне қана қанат есболатов неше түрлі құлықтарға барып жатқан сияқты адамдарды бір бірін айдап салу жала жабу қолдарындағы мүмкіндіктеріменен сондықтан істей алатын адамдарға орынды босатыңдар депутаттарды халық сайлау керек сонда ғана депутаттар халықтың сөзін сөйлейді биліктің артын жаламайды қасым жомарт кемелұлы шын қазақтың азаматы болсаң ертең қара күйеменен өмір бақи қалғың келмесе ойлан халық сұрамайды халық талап ету керек мен де талап етем. еңбек етуге мүмкіндік бер бірдеңке бер деп отырған жоқпыз ғой еңбек етуге мүмкіндік бер халыққа да сондай мүмкіндік бер назарбаев деген баяғыда ойбай біз әрбір адамға 400 мың доллардан беремін Келімет боласыңдар бәрін ұмыт кетті ең ақыр аяғы 19 жылы 5 бала қайсы болғанда астанада әр бала 18-ге дейін 11 мың төлеймін деп сонда жеткені сол төрт жылда жеткенің үш ақ мың қосқаның әрбір он сегізге дейін емес қазақстанда туған әр баланың 18-ге шейін үкіметтен жәрдемақы алуға құқылы үкімет төлеуге міндетті өйткені мемлекеттің негізі халық қалайды жемқор сен сияқтылардың артын жалағандар емес Алға Қазақстан! Бірлікке Қазақстан! Сөзіндегі емес, үшіндегі жаң Қазақстанның не бәк? Болашақтың алдық. Қарабет болып қалмайық. Қашан көздерімізді өзіміз бұға береміз. Әне, солтүстік Қазақстандағы 19 сепаратистер туралы әлі ештеңке ашым айтып жатқан жоқ содан кейін олар құтырған үстіне құтыра береді жерге ревизия керек 92 жылғы 1992 жылғы назарбаевтың реформасын қазақ мемлекетіне жасалған опасыздық халқына жасалған қасандық деп соттау керек сөзінде емес іс жүзінде әне аннан хабар келіп жатыр мынан хабар келіп жатыр бүкіл қазақстан бойынша осы былық айту айтқанымыз үшін жазықтымыз бірақ айтсам бәрібір не қыла бер болашақ алдындағы міндетіміз айтамыз и талап етеміз